around my room The world's so bright, it's hard to breathe But that's alright जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी वो मेरी शुगर मेरा नशा मेरी घास थी वो मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली वो दिखती